探検しに行くような感じというか一つ一つその可能性をチェックしながらどこまで面白いものに化けるのかなみたいなものを探っていく作業なのでなんかダイビングとか、まあ、山登りに似てるというか何が起こるかわからないけどその過程がエキサイティングで楽しいというかもともと昔から物を作るのが好きでプラモデルを作ったりあとは ラジコンを作ったりとかあと電子工作とかもすごい好きでシンガポールは本当に発展の早い街で私が来た8年前と比べても街中の形とか建物とかすごい変わってきてるんですねでそれで特に変わった建物とかが多いのでそうしたものに影響を受けてます特にインターネットとかあとは 3D プリンターとかレーザーカッターのおかげで ものを作るのも完璧は求めてますけど僕が作ってる私が作ってるガジェットっていうのはいつも物理法則と戦わなきゃいけないので基本的に自分は一人でものを作ることが多いんですけど例えばそれを商品化しようと思った時に絶対一人じゃできないんですよね。いろんな人と協力したり東京出したりとか 多くの人に見せて多くの人に楽しんでもらうっていう経験を積んで自分のスキルを上げていくっていうのが大事だと思います。